бидний бүтээгчи Есүс гэж дуудаа Түүний хүчин бид итгэдээ Бидний Бурхны Есүс гэж дуудаа Түүний хайранд бид итгэдээ Бидний эзник Есүс гэж дуудаа. Түүний үгэнд бид итгэдэг. Бидний өвчиг Есүс гэж дуудаа. Түүний нэг үсэлт бид итгэдэг. Yeah. бурхныг Есүс гэдэг миний эзнийг Есүс гэдэг миний өвөгчийг Есүс гэдэг миний бүтээгчийг Есүс гэдэг миний бурхныг Есүс гэдэг миний эзнийг Есүс гэдэг миний аврагчийг Есүс Христ Yeah